o doutor que conseguiu esmiuçar o DNA das pré-nascidas startups, cujas mortes precoces têm entristecido demais seus pais biológicos. Startup, como o próprio nome indica, é é o ato de começar algo, não é mesmo? <laughs> Tem a ver com empresas que estão no início de suas atividades propondo algo novo. Vamos entrevistar, para o prazer dos nossos telespectadores, o Dr. Coquier, que nos esclarecerá sobre seus interessantes estudos. Você que é pai de uma nova ideia, cuide de seus rebentos e com ele abrace as novas descobertas da ciência em busca do sucesso. Boa tarde, doutor Cuquier. Agradecemos por nos conceder essa entrevista, conseguindo tempo em sua agenda para nos receber. Peço-lhe a gentileza de dividir com o público o resultado de suas pesquisas. Boa tarde, senhorita. Daniela. Daniela? Mas veja só que coincidência. Meu nome é Daniel. Ah! <laughs> Espero que meu assunto não seja demasiado árido, pois lindos ouvidos só deveriam ouvir música e poesia. Bom dia ao público desta emissora. Peço-lhe a gentileza de se é, direcionar as câmeras. Ah, tá bom. Tem ali, tem ali. Ok. É. Bom dia ao público desta emissora. É um prazer estar aqui. Veja, quando uma startup nasce, apesar de todas as boas intenções com que foi concebida, Nada pode, infelizmente, garantir que conseguirá sobreviver. Porém, se estudarmos o seu DNA, eis que já teremos algumas das costumeiras, já podemos prevenir algumas das costumeiras doenças típicas da sua vida. Qual foi o motivo que fez o senhor se interessar por esta área de pesquisa? Eu fui picado pelo mosquito do empreendedorismo e fiquei doente. <laughs> foi para entender essa patologia que eu me tornei um médico de ecossistemas. Não acredito. E conte mais, por favor. Na minha fase de empreendedor, eu conheci outros empreendedores que, como eu, eram movidos pela paixão. Então, enfrentei muitas dificuldades e notei depois que eram comuns a todos nós. Então, eu decidi compartilhar esse aprendizado com os outros. Primeiramente, eu identifiquei uma série de padrões que são é, uma... só para esclarecer o nosso público, padrões seriam... Então, um padrão é uma solução de um problema num determinado contexto com uma solução. Esclareço, porém, que um padrão não está inventando nada de novo. Um padrão está apenas documentando um conhecimento que provém de uma experiência prática observada e registrada numa estrutura bem definida. É como transformar conhecimento tácito e conhecimento explícito, entendeu? Pois é. Assim, quando surge um problema e conhecemos uma solução para esse problema num contexto semelhante, justamente identificado por um padrão, usamos essa solução. Ah, mas desse jeito fica tudo muito fácil. <laughs> Atenção, meu caro público. A nossa TV empreendedora vai agora apresentar ótimos conselhos aos novos empreendedores, pois vou pedir um exemplo prático ao nosso caro doutor. <laughs> Bem, é um pouquinho mais complicado do que isso, mas eu, eu vou dar um exemplo. Veja aqui. Aqui está um quadro com todos os padrões que eu cataloguei. Como podem ver, cada um deles tem um nome. Então, por exemplo, o padrão network. O que, que ele fala? Ele fala sobre as redes de relacionamento que o empreendedor deve criar. Ou, por exemplo, o padrão Find your mentors, encontre seus mentores, que é o, um padrão para que o empreendedor procure pessoas para se juntar à sua rede, então é um padrão que está conectado com o padrão redes, né? mas é um outro padrão que fala sobre os mentores das startups. Todos esses padrões, juntos, eles formam o que a gente chama de uma linguagem de padrões. Ah, e ninguém tinha pensado nisso antes? Claro que sim, é que até agora ninguém tinha catalogado isso dessa forma didática teria algum conselho a dar aos novos empreendedores? Tenho, claro, tem um conselho que é um dos padrões, por exemplo. Ah, veja só, peça ajuda para as metodologias. Use as metodologias já existentes para não perder tempo cometendo erros óbvios. Seguir as melhores práticas e não reinventar a roda. <laughs> a não ser, obviamente, que alguém invente uma roda inovadora. Essa é a doença do empreendedor. E essa doença tem cura? Olhando para esse quadro, vemos alguns padrões são mais ligados com questões humanas e outros com questões mais técnicas. Além disso, há padrões que devem ser aplicados em momentos diferentes do desenvolvimento da startup. E esse aqui que fala em dinheiro? Ah, esse aqui. Esse padrão aqui, ele fala sobre maneiras criativas de evitar custos desnecessários. Muito bem, a startup no começo ela não tem receita. Então, os custos precisam ser baixos. Se você pode trabalhar de casa, para que gastar dinheiro com o escritório? Precisa fazer uma reunião? Usa o espaço do Google Campus. Precisa comprar um móvel? Sei lá, compra no leilão, pela metade do preço. Eu mesmo montei um escritório inteiro com R$ 1.500. E olha, meu sócio está aí para comprovar, viu? 1.300. 1.300. E isso só depois de trabalhar um ano de casa. Eu estava lá. Ai, muito obrigada, doutor, em nome de todos os nossos telespectadores por sua clara e interessante explicação. Agora, voltando à sua carreira médica... Quando falamos de nascimento, seja de uma criança ou de uma startup, nunca podemos esquecer que estamos falando de uma célula que faz parte de um sistema complexo, composto de várias outras células que interagem umas com as outras. Assim como numa floresta, onde cada célula Cada animal é uma célula da floresta. O senhor tem um modo encantador de explicar as coisas. <laughs> Imagina, tá me deixando acabulado, senhorita. Dando-me mais mérito do que mereço. Foi na biologia que o pesquisador Arthur Tansley criou em 1935 o conceito de ecossistema, mostrando a importância das trocas entre os organismos e o meio ambiente. Existe inclusive um livro que compara o mundo das startups com as florestas tropicais. Deveria ler, é muito interessante. Pois é. Eu não sou eu, portanto, o único a ter se interessado pelo assunto. Eu desenvolvi uma técnica para diagnosticar a evolução do ambiente onde nascem e se desenvolvem as startups, o que chamamos de ecossistemas de startups. Quer dizer que o senhor pode acompanhar esse tal ecossistema desde o nascimento até que ele se torne um adulto autossustentável. Exatamente. E nesse ecossistema eu identifiquei quatro fases de desenvolvimento. Fase 1, um, o nascimento. Fase 2, o desenvolvimento. Fase 3, maturidade. E fase 4, autossustentabilidade. Em cada fase, estamos, obviamente, falando de diferentes níveis de maturidade um ecossistema ele pode levar anos para se desenvolver e chegar até a fase 4. E, eventualmente, ele pode morrer prematuramente. Como um pediatra acompanhando uma criança desde o seu nascimento. A senhorita é realmente muito perspicaz. Assim como na natureza, cada ecossistema é único e exige cuidados especiais. Crianças e adultos são diferentes na conduta, porém, existe algo em comum: o corpo. Pensa numa criança. Ela possui coração, possui aparelho digestório, aparelho respiratório, enfim, todas as partes que um corpo adulto possui, porém um nível diferente de desenvolvimento. E essas partes em comum? São, ao todo são sete partes. É, vamos dizer assim. Primeiro, o empreendedor e sua startup, em primeiro lugar. Ele está no centro de tudo. Segundo, é preciso considerar a influência de todos os meios de educação. Ou será que preferimos ficar lascando pedra? <laughs> Terceiro, e não menos importante, são as fontes de financiamento. Sem dinheiro. Depois, temos que analisar a sociedade e a cultura, que sem dúvida influem muito na vida do ecossistema. Em sexto lugar, eu colocaria a legislação Legislação tem, tudo tem que ser conforme as leis, óbvio. E por fim, considerar que há organizações e empresas que já existem nesse ecossistema. É só isso ou tem mais alguma coisa? Tem, tem sim. Ainda há subdivisões. Por exemplo, sociedade e cultura são divididas em na língua, a mídia, os eventos, a família, os status geopolítico, enfim, tudo isso influi tremendamente no desenvolvimento e sobrevivência de uma startup. Mas será que o assunto já não está ficando um pouco técnico demais, senhorita? Ah, <laughs> não, tenho certeza que nosso público está muito interessado no senhor. É, eu até fiquei surpresa em saber que tudo isso poderia ser controlado. Veja bem, uma pequena ressalva. Eu não disse controlado, não é controlar compreender o ecossistema é uma tarefa muito difícil até para um especialista. É um, é um sistema vivo, complexo, com várias partes, cada uma com sua função própria. Até agora que eu saiba, ninguém conseguiu controlar o ecossistema. Nem com caixa 2. <laughs> eu peço desculpas, fui descuidada na minha observação. Eu quis dizer analisado. Essa análise é o objeto dos meus estudos. O que sabemos é que o ecossistema funciona muito melhor se todas as partes interagirem de forma harmoniosa umas com as outras. Que coisa mais interessante. Eu tenho certeza que o nosso público está muito interessado. É, mas como foi que o senhor descobriu tudo isso? Deve ter dado um trabalhão. Bem, não foi de uma hora para outra. Eu eu entrevistei 34 pessoas em Tel Aviv. Tel Aviv? Tel Aviv, 41 pessoas em São Paulo, 25 pessoas em Nova York, falei com CEOs, CTOs, pessoas do, das universidades, incubadoras, mais de 100 pessoas. Com esse material, eu comecei a elaborar um mapa da situação de forma gradual. O mapa ele foi surgindo na medida em que a gente foi entrevistando as pessoas. Os elementos que fazem parte do ecossistema foram aparecendo conforme a gente conversava. Então, a universidade, as incubadoras, o mercado. Conversando com os entrevistados, eu fui descobrindo essa, esses elementos. Não só os elementos, mas a maneira como eles estão interagindo uns com os outros. Eu também participei de vários workshops com um especialista, reuni todas essas informações. Eu usei duas metodologias. Uma que chama Grounded Theory, ou Teoria Fundamentada em Dados, e uma outra que é o Estudo de Casos Múltiplos, que são técnicas bem comuns em pesquisas qualitativas desse tipo. Nada é aleatório, inventado, tudo tem que ser comprovado. Nossa, mas que quadro complicado e que cabeça sua. É, é poderia dar um exemplo prático aos nossos telespectadores? Eu creio que se trata de um assunto meramente técnico, senhorita Daniela. O importante para o telespectador, veja, é saber que eu estou agora colocando à disposição dos interessados uma metodologia um, para fazer exames específicos e avaliar o estado de saúde do paciente e ecossistema, o que permite fazer um diagnóstico correto e escolher o melhor tratamento. Desse jeito fica tudo muito facilitado. Que pena que meu noivo não conheceu o senhor. Noivo? É, ex-noivo ex-noivo. Ele teve uma ideia de montar uma startup, uma hamburgueria com os amigos. <laughs> Hamburgueria? hamburgueria não é startup. Não, não? Startup é uma empresa que cresce, e se desenvolve Sim, muito é. rápido, com um modelo de negócio escalável, como, sei lá, o 99 é. Táxi, que todo mundo usa, ou o L7, que as pessoas revolucionou o mercado de artesanato, ou sei lá, a PlayX, que está revolucionando o mercado da música. Agora, hamburgueria, hamburgueria... Vai ver que é por isso que não deu certo. E eu nunca mais vi o sujeito mas o senhor estava falando da, das pesquisas? Ah, o ponto central é a mente empreendedora, pois é nela que nascem as ideias, não numa hamburgueria. Ah, o empreendedor é o líder que cria as startups, que são uma extensão da mente criadora deles. Isso não depende de mim nem da ciência. Por outro lado, empreendedor e startup sozinhos não são todos eles fazem parte do tal ecossistema que eu analisei. Assim como o corpo precisa de vários sistemas para funcionar, o ecossistema também tem seus próprios subsistemas, como eu, como eu falei. A sociedade, a cultura, o mercado, a estrutura legal, os investidores. Tudo isso pode e deve ser equacionado e analisado para a saúde de todos. Já está estamos obviamente familiarizados com o termo ecologia, mas ecossistema é novo, né? Tecnicidade, né? senhorita, apenas isso. Ah. É, de fato, antes de 2010, veja nesse gráfico, era raro encontrar o termo ecossistema na literatura, mas depois ele foi se tornando familiar, embora bem depois de Arthur Tansley ter inventado o termo na biologia. Fique claro, porém, que eu, eu não, não entendo de cada uma dessas partes. Eu sou, uma, eu sou mais uma espécie de clínico geral. Né? É, o, é o todo que me interessa. Ai, peço-lhe desculpas, senhorita, mas o relógio nunca para. Sou obrigado a deixá-la ir, pois tenho agora uma reunião com outros ecossistemas que eu estou avaliando. Só posso agradecer o tempo generoso que nos dedicou pesquisas do Dr. Cuquier abrem novas possibilidades para o crescimento do Brasil. E com isso, despedimos-nos da nossa, da sua televisão empreendedora TVE. Boa noite, estimado público, e até amanhã no mesmo horário. una copia da interviste She estão eh, com, uma aparência ótima. Eh, eh, você já tem milhares de startups com perfeita saúde. São gigantes perto de mim. Acontece que as suas empresas têm principalmente clientes estrangeiros internacionais. Não dá para comparar com as minhas, que são voltadas apenas para o mercado interno. Nós não podemos nos queixar pela quantidade de startups com fundadores técnicos que temos. Somos mais de 80% estamos num ótimo patamar, não? É, é, é. Não digo, sem dúvida. Mas acontece que. O que, acontece com as tuas? Ah, eu invisto 4,2% ah, do meu PIB. 4,2% ele investe em tecnologia, 4,2% do produto interno bruto. Eu só invisto 2,7%. Quem é maior, então? Não, mas é sobre esse ponto de vista, eu, que só posso investir 1,6% do meu PIB, o que, é que eu faço? Declaro a minha insignificância? Não, é isso. Você tem muitas oportunidades a serem exploradas ainda. Né? É, seu PIB é o quê? 430 bilhões de dólares? Não mais de é um trilhão de reais? Está reclamando de barriga cheia. Ah, falar para quem já esteve em segundo lugar no ranking de ecossistemas? Ah, é para falar em números absolutos, então, eu, claro, eu tenho muito mais startup do que você, eu tenho mais 9 mil. E também tenho o maior número de fundadoras mulheres. Agora, se queremos falar em percentual de densidade, este aqui passa a perna em todos nós. Porque você tem uma startup para cada mil habitantes. Mas então, a essa altura, qual a dica? Mas é por isso que estamos aqui esperando o médico brasileiro dar o diagnóstico, que por sinal está atrasado, que por aqui horário é mero wishful thinking. Nossa, costumamos ter esse problema. Olá, senhores. Vai, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Sentem, acomode-se, senhores. Fique à vontade, fique à vontade. Está na cara que o senhor teve algum problema, por favor? Desculpem é, o atraso, mas foi por uma boa causa, viu? Sim, tá, tá na cara, a entrevista foi uma boa causa. Um pouquinho é, aqui. vamos finalmente, porque Marley está aí, lá Uh, ah, vamos? É, bom, vamos lá, direto ao assunto, deixa eu ligar aqui finalmente. sistema. Seu coordenador, tá, por favor, obrigado. Bom, antes de mostrar os resultados para os senhores de cada exame, gostaria de explicar alguns detalhes técnicos, tá? Então acessem o link aqui que eu vou mandar para vocês. Só um segundinho. Perceberam? Uhum. Bom, minha pesquisa foi realizada em três fases e cada fase serviu de base para a próxima. Veja no gráfico. Fase 1. Fase 1, eu analisei os componentes e fatores que caracterizam os ecossistemas dos senhores, relativo aos agentes envolvidos e as relações entre eles. Usei uma técnica chamada teoria fundamentada em dados, Grounded Theory, que é uma técnica de pesquisa usada, é um método interativo para gerar teorias. Muito bem, essa fase foi realizada em Tel Aviv. Na fase 2, que é o corpo, eu testei melhor o mapa da fase 1 um, e elaborei um modelo de maturidade que analisa o processo de desenvolvimento, o processo evolutivo dos ecossistemas, ou seja, como as coisas mudam ao longo do tempo. Essa fase eu realizei aqui em São Paulo. A fase 3 me serviu para tirar a prova dos nove. Isso é, validar o modelo criado na fase 2. Então, é a cabeça. Essa fase eu realizei em Nova York. Ops, desculpa, não é isso. É, eu não recebi essa foto no meu arquivo. Eu salvei, eu salvei. Ah. <laughs> Portanto, resumindo, o estudo de caso foi um processo de pesquisa formal, com observação detalhada do desenvolvimento dos ecossistemas ao longo de um período de tempo. A técnica, outra técnica que eu usei, é chamada de estudo de casos múltiplos, que é uma técnica que permite analisar entidades de pesquisas complexas, chegando a modelos mais confiáveis, confiáveis e ricos. Agradeço pelos esclarecimentos, acho que em nome de todos nós, não é? Creio, porém, se não estou errada, que há diferenças fundamentais entre nós três. Obviamente, os senhores estão em diferentes níveis de desenvolvimento. Portanto, há exames que são mais adequados para cada um de vocês. Por exemplo, para um paciente que acaba de nascer, eu fico mais de olho nas seguintes métricas. O empreendedorismo nas universidades, a cultura e os valores empreendedores, eventos sobre o tema empreendedorismo, por exemplo. Já para um paciente autossustentável, eu fico mais, eu, a gente olha mais para as estratégias de saída, investimento anjo, a minha presença de mídia especializada, presença de dados e pesquisas sobre o próprio ecossistema e a existência de pelo menos três gerações empreendedoras. É, doutor, tudo isso faz muito sentido para mim, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre os critérios utilizados na avaliação. Sim, os critérios. Cada exame recebe três notas. Três... Legal esse seu celularzinho com oh, anteninha. É, último tipo. Último tipo. Bom, cada exame recebe três notas. Nível 1, nível 2, nível 3. Por exemplo, no critério número de startups. Se você tiver 200 startups, menos de 200 startups, para cada 1 milhão de habitantes, estaria no nível 1. Se estiver entre 200 e 1.000 startups, está no nível 2. Se tiver mais do que mil startups para cada milhão de habitantes, está no nível 3. Então eu já estou no nível 3. Go Save America! Eu também já estou lá. <laughs> Bom, eu estou no nível 2, mas tudo bem, vocês cuidem-se, porque eu chego lá. E os exames são divididos em dois grupos. 10 exames essenciais, que estão marcados aqui em amarelo, e 12 exames complementares. Isso parece ótimo. Está bom para vocês? Tá está okay, ótimo, muito, muito bom. Bom, então vamos aos resultados, finalmente. Sobre o senhor, Davi os seus exames, deixa eu ver aqui, estão ótimos. Olha, tudo nota 3 nos exames essenciais e oito dos seus exames complementares também com nota 3. Portanto, o senhor já atingiu o nível 4 de maturidade. O senhor é autossustentável. Parabéns. Obrigado. Mantenha a alimentação saudável Continue praticando esportes e daqui em diante o senhor precisará apenas de check-ups periódicos a nível de manutenção. Muito bem. Ah, mas porém esse exame aqui, olha, burocracia não está muito legal como eu gostaria não. Olha, 34 dias para abrir uma empresa é, uma, é muito, é muito é bastante, tempo. É bastante. Sua mídia, ah, sua mídia especializada também não está legal. Ah, e presta atenção nas metodologias, que você não está usando direito não. É, no último ranking de 2017 você caiu para o sexto lugar. Eu, modestamente, fui para o segundo. Quer dizer, Silicon Valley, só você está na minha frente. Mas está vivo e está com ótimas notas. Como que você entende disso? Você caiu para fora do ranking. Senhores, o ranking é apenas uma referência. Não deem tanta importância. É uma referência? É marketing. Sobre o senhor, Nick, veja. Veja aqui, o seu ecossistema nasceu na década de 90, olhando para esse gráfico, que é um gráfico sobre investimentos em startups. Uhum. Então, em mais ou menos na década de 2000, teve os primeiros casos de sucesso, chegando ao nível 2 de maturidade. Parece que a crise financeira em 2009 teve um papel fundamental no seu desenvolvimento. Lógico, muitos uh, profissionais que perderam o emprego no campo financeiro foram fundar suas próprias startups. As mulheres, então, não se fala. Chegou no nível de maturidade M3 em 2010, 2011 e atingiu M4 em 2015. Bom, parabéns para mim. então, embora os senhores dois, senhores dois, quero dizer, estejam no mesmo nível, os seus exames complementares estão um pouco melhores do que o de Tavita. Por exemplo, em burocracia o senhor já tem nota 3. Ah, então está conseguindo facilitar os trâmites. Nós estamos tentando a viagem dos nossos antepassados naquele navio lá, o Mayflower, nos ensinou a sermos práticos para sobreviver. Não somos como vocês que ficaram 40 anos andando pelo deserto procurando não sei o quê. Se é para fazer, nós já estamos fazendo. As mulheres então fazem até antes. Olha, sobre o senhor. Eu? Sampa. Eu? Não, o senhor agora. Eu sou mulher. Não. Senhor Sampa. senhor Sampa está no nível 2 de desenvolvimento. Olhando seus exames, presta atenção aqui. Vejo que está com nota 2 nos exames essenciais. Então já atingiu o nível 2 de maturidade, porém ainda não atingiu o nível 3 de maturidade. Falta lhe disseminar a cultura empreendedora, principalmente a tecnológica. Então eu sugiro ao senhor o seguinte: crie mais eventos sobre o tema, quatro a cinco vezes por semana. Tudo bem? Mais cursos de empreendedorismo nas universidades, um de dia, um de noite. Praticar mais compartilhamentos de casos de sucesso. Tá anotando aí? Sim, sim. Uh, eu noto que o seu ecossistema é um alto risco para empreender por causa das leis trabalhistas e tributárias. Eu receito-lhes então receito-lhe o seguinte remédio: criar políticas tributárias diferenciadas para startups, diminuir o tempo de abertura e fechamento de empresas e aumentar os incentivos financeiros de agências de fomento e investimento privado. Puxa vida, eu achando que eu estava numa boa. Então o senhor quer dizer que eu sozinho tenho que pegar o Brasil, colocar nas costas e levar até o país do futuro? Veja, meu caro Sam, talvez o senhor esteja tentando fazer tudo sozinho, mas deixe-me lhe dar um conselho. Será muito mais efetivo se o senhor estudar os casos de sucesso e fizer conexões, sem imitar os casos de sucesso. Encontre sua própria identidade. Nick e Taviv tiveram mais recursos, mas ainda dá tempo de o senhor correr atrás do tempo perdido. Olha, empreender não é fácil. Dói. Dói bastante. Mas, na medida que você aprende a lidar com essa dor, tudo fica bom. Em sua homenagem, eu vou compartilhar um momento da minha própria trajetória empreendedora. Vou cantar uma música. voltar no negócio Já pensei na ideia Sou programador Tenho uma amiga designer Registrei um domínio Contratei servidor É um momento novo Na minha vida de trabalhador Chega de ser empregado o que eu quero agora é ser empreendedor. agora é ser empreendedor. Empreendedor, empreendedor, o que eu quero agora é ser empreendedor. deu certo. Fiquei rico, sou esperto, já virei o mentor. Falo as besteiras pro povo e eles ouvem e acreditam que eu sou seu salvador. Mas eu sou só um ser humano salvando a si mesmo, entendendo a dor. Empreender é uma arte, tentando faz parte a sorte e o amor. Empreendedor, empreendedor, o que eu quero agora é ser empreendedor. Empreendedor, empreendedor, o que eu quero agora é ser empreendedor. Todo mundo. Empreendedor, empreendedor eu quero agora é ser empreendedor. Mais uma vez. Empreendedor, empreendedor, o que eu quero avaliados, agora é a minha vez de ser avaliado. Né? Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.